你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是大 OK，下面我们玩游戏是《侠客风云传前传幽冥路》第二期。OK，上一集呢，我们孟博得知的消息，佛母要出兵攻打阎王，那我们现在整过去救阎王了。好，主线关卡逆天行，阎王仗辟邪，天一城阴谋败露，后金舰队不得不仓促发兵。 骑象阿比岛，孟婆敖广罗刹等头领紧追其后，而此时阎罗修炼也来到最后大关。而面对来袭的天意，命运是否能真能被逆转？自岩罗山闭关后，又是时光的年。判官如同往常一般巡视沿岸，然而今日的海面却似乎不比一般。判官大人，是我大队船团向这边来了。上头是谁的旗号？这边都跟之前上那个那个坏结局是一样的。 秦国末年请来的援兵吗？他们来这做什么？大人，咱们让他靠岸吗？火爆好计那姚李没有事先通知，带了这么多人，难保。大人，当心！这边都跟之前一模一样。冷静，莫慌。那妖灵果然应有所谋，还能动的，让商越和军且撤入内陆，咱们迫他们上岸，让他们措手不及。 觉得这一场会死，会会输很死掉很多人。让我抓了蛮多清晨弟子的，所以清晨弟子千万不能死，因为不想再抓，很麻烦了。 好，这边都跟之前一模一样，我就不念了。我人寡不敌众，即便逃到海上设的掩护，一无生气。如今咱们连做人，只有负隅顽抗，等待帮主出关。咱们都是疯突的鬼，难道还怕死吗？如今贼人打了上来，难道你们要束手就缚，被毫无遮掩的屠戮？ 本官的答案很清楚，给本官听好了。我等的任务只有一个，誓死护卫帮主。本官即便要死，也会多拉几个贼子一块陪葬。帮主保我一家老小平安，我怎在此辜负他？有判官大人和帮主和我们一块打贼人，咱们怕什么？不错，誓死护卫帮主。我等必让这些贼人知道，想杀尽我丰都之人，必当付出惨重的代价。好。 好，来吧！我们要这次你要小心的打，搔首弄姿这个这招超白痴，的，你知道吗？超级白痴！啊，他只能走一格哦，太烂了吧！ 休息。然后判官的话，陈某乃是朝廷命官，哪个可能跟那些土匪些同流合污啊？可是判官有时候打敌人会他自己会受伤，我觉得很奇怪，所以小心点。 如果光死掉会怎样？ <laughs> 蛮好奇的现在杀！有埋伏！有埋伏啊！王爷，明子的侦察队遭到袭击。总算找到了吗？咱们走。 关刀奏甲，难怪，难怪会受伤。嗯，嗯，这是什么？OK，六推天现印。 办事儿，你们别老找事儿，好不好？嗯，熊熊啊，厉害！ 刀法，好！青城弟子不，这这些人真的很贱。 而且那个谁吧，那个辟邪老人不知道什么时候会过来，先去救他们。大口烧鸡。 办事拿人俸，你们别老找事好不？办事你们别老找事好不？好？不好。 <laughs> 别让他走了。二梯。 话题是一回合还是挡一次啊？挡一次攻击呢？没有仔细看。 这样，别让他走了。看起来是可以，就是霸体之后是撑一个一个回合的样子。 你家兔崽子死老子乡下了，还不快快投降！原来是你们，哼，一帮以多欺少的鼠辈！呸，想以多欺少的人，可是你这金狗，我敖龙王从不做亏本生意，以二敌一不过是礼尚往来。哼，区区林小子，本王又何惧？可可，你且看着，爹爹在替你报仇。嗯，可是我们人他们还没来啊。 阿鼻叫唤！本王久隐人境已深，当今世上再无敌手。我的尊主啊，能为尊主奉献这卑贱的身躯，是小人的荣幸。嗯，刚一次。 别让他走了！青城弟子真的很好用。哇，火焰刀是吧？ 金国狗贼，受死！岛上鬼众、金兵激烈交战之际，忽地听着海上传来轰隆之声。只见一批不知从何处驶来的舰队，正与后金国后金战船激烈交火。怎么回事？王爷，是丰都的战船，咱们增援被切断了。是援军，是援军啊！大人，弟兄来救咱们了，咱们有救了。给他留了。王爷，我等需要确保退路。 海面若是给这丰都的这些匪类给堵住，可就如同跨越湖面消融的纳布错，有来无回。可可传令下去，舰队全力迎击，逐退丰都。是。反击必报。帮他补血，可以帮人家补血吗？ 更家不行。嗯，别让他走了。啊，青城弟子真的蛮威的。 天下世上，再无敌手。距离过远。呀，又霸体。 来来来来，文通判，抱歉，咱们来晚了。这群天鹰城的贼子，敢胆欺我满面罗刹，今日叫尔等死无葬身之地！天鹰城和金国狗贼海龙王敖广在此，是时候把咱们的账好好算一算。饶你，真相大白，下地狱去吧！营救帮主，杀尽贼人！各位弟兄们，反攻的时刻到了，随本官一同歼灭贼子！ 杀！王爷，圣僧，他们来了。嗯，阵前莫乱，本王便来会会他们。啊，这罗塘潮水棒，引来的苍泥犬，那小镇的火焰刀，来试一试丰都的诸位高手。嗯，太远。免疫三次攻击。 嗯。这样。这么会闪。成王败寇，卧龙分说。反阻碍尊者道路。 怎么那么气盾啊？送上路，咬你，本宫要将你打入十八层地狱，永不翻身。哼哼，还就是无谓的挣扎吗？文判官，很快你们丰都要成为尊主手上得意的棋子了。棋子，痴心妄想猫。有你，我丰都绝不会臣服于任何人。好好享受这一刻自由吧。 我等不及要见到你臣服于尊主膝下的丑态。你，凡阻碍尊者道路，文某乃是朝廷命官，哪个可能跟那些土匪些同流合污啊？ <laughs> 耶，十一支。 小兵这么弱，拔山盖世。 霸地啊！哦，尊主，我的尊主，能为凡阻碍尊者道路者，我很乐意送上路。哦，他应该没办法攻击我了。不是没办法攻击，讲错，他的气盾被打掉了。 六十吧。我们等待一下回合数。金狗看枪，哼！罗塞小小枪，红衣一抖，对准上官野的脖颈刺去。上官野侧头一闪，拿住了杆枪杆。 运力一拳，罗刹只觉双手给猛男一扭，若不侧手，臂腕必然给硬生生扭断。辛苦，看拿！敖广一腿扫向沙翁下盘，逼得他侧手退开，却不妨一旁鹤头火焰刀蓄势待发，一掌劈来。海龙王，敢接小生的火焰刀吗？反正，那你杀野。 贺卓听着背后风声迅疾，以箭在弦上的火焰刀指着回身一斩，正该袭来干灾。孟婆大要发出第二波攻势，一旁冯母舞动双环扑了过来。没死人见了，我便亲自送你下地狱去，尝尝你自个的孟婆汤。妖你，该下地狱的是你。判官芦荟巨笔，自一盘点道。冯母猝不及防，给逼得连退数步，连声咒骂判官不愿轻放。巨笔连挥，要一举击杀这罪魁祸首。 你们这帮碍事的蠢货！尊主，尊主会将你们赶尽杀绝！你们什么也改变不了。百年此际必邪归，但明天一终难回。嗯，说的不错。只见忙官一场，判官心知有变，急忙收手，却觉手背一痛，乃是给雾来雾化出一道伤口。眼前一位老者如同幽魂般自林中现身。佛母，恭迎尊主。是你。 怎么回事，妹子？这老头是何人？莫非是云南那个家伙？不错，此人没在云南突然杀出个老者。好，舵主，卢主，你们当心了。想不到人家本座的计划破坏到这种程度，这不是挺有本事的吗？想来都是要归功于你吧，万魂汤。哼，可惜本座不能再容忍你碍事，尔等搞出来乱子到此为止了。老者语音方若众人忽令。 忽听后头巨石崩落之声，回身一望，从中步出一个高大身影。但看那人面色阴沉，黄袍一面，单高在手，却不是丰都帮主严丹生。大哥，帮主，好样的！嗯，总算出，嗯，总算出来了。喵，喵，是帮主，帮主出关了！妖魔小丑，咱们帮主出关了，你们可要倒大霉了！ 老头，阎王不管有何计划，敢敢上我阿鼻岛，亲门踏户，伤我丰都弟兄，阎王绝不轻饶。好，好，好，来的正好。阎罗王，你便好好欣赏本座如何将丰都一网打尽，而卑躬屈膝，在本座面前俯首称臣。俯首称臣，痴人说梦。弟兄们，你们这是这样瞧瞧，惹怒阴差鬼使的后果。

而且霸体还没 <laughs> 一伤害一回合，超级贱。 会很会，其他人就先不要过去好了。 <laughs> 这就是丰都判官的实力嘛。不过尔尔啊，双眼一双肉掌丝毫不惧如何去比？或抓或拿，判官十次进招倒也。 有六七次，险些给他夺走巨笔。这后晋王也是何来历？外门功夫竟如此了得？怎么了？这笔上功夫，让本王见识见识啊！你都已经挂了，还在那边？嘿，快走，快走！ 妙算，请让你退远一点好了，因为想让阎王去跟他打。 快跑！然后那严单生攻击。哈哈，有趣，当真有趣！瞧你死挣真的模样，就和当年那鱼矮子一般。来呀，在那本座多享受一回！ 鱼矮子，还有云南那时的驼子，我想起来，你是百年前那个屠杀青城派的魔头，魔头不错，一点也不错。如此一来便明白了吧？这便是你我高手和无敌的差距。哼，老妖怪，既有当年击败你令狐大侠，亦有今日将你击败的严丹神，本座会后悔，让你后悔提起那名字，让你成为本座棋子之前。 必要将你千刀万剐，受尽一切苦楚。没中。 飞色有多高啊？哦，一百零五哦。 就因为我被干掉，哈哈。哦，打中，打中了。来来来来。 青城弟子真的很强哎，根本是 OP 吗？太 OP 了，太远。哎，我死了！ 当初讲过要，你将明白歌手与无德的差别。没内力了哦。 哇！死去！孟婆连珠暗器之下，佛母身中数簪，脚步给南窗摔倒在地。正当他发出致命一击，却突觉背后寒气森森，旋即回身，洒出一片干柴。只见叮叮当当，其此起彼落，却是那老者细剑演武，将干柴尽尽数击落。太慢。 孟婆探探手入怀，欲取干斋，呃，却谁知那老者动作鬼魅异常，仅仅一瞬，渐渐便已刺到眼前。老妖怪，你的对手在这！严丹生大刀自来者老者背后砍到，老者冷笑一声，剑路一转，化上孟婆迎向干刀，刷刷数剑，无不刁钻险恶。严丹生给逼得不往后退。呃，哼，臭谁车，准备好了，麻脸的！ 别慢！什么？敖广一脚旋风扫叶，赛王爷突感下盘不稳，又听耳边风声迅疾，却是罗刹铁枪扫来。两人一下二上，一上一下，一左一右，要将赛王爷一分为二。小贼，我小瞧了本王！赛王爷虎爪生威，左拽敖广进腿，右拿罗刹枪杆，就要将两人甩出。却不料久战多时，气力不济，这一甩竟没能将。 没人甩开的二人，只得凭最后一股气力将枪腿偏移要害。只见罗刹枪尖划过右肩，敖广足心踢中左腹，口吐鲜血。秦狗下去吧！呃呃，罗刹趁着赵岩刺动，铁枪一抖，摆脱了掌握，跟着横枪一扫，赵岩喉头鲜血喷出，向后软倒，一道枭雄就此葬身海岛。反正到此为止。 判官芦荟巨笔点中鹤鹤头穴道，令他真气一试。火焰刀气顿时散去。跟着一记当头棒喝击中鹤头天灵盖，但看鹤头口吐鲜血，登时气绝。王爷，王爷死啊！太火太烤啊！回船上，快回船上！海上火光冲天，后金旗舰在丰都战船炮火围攻下缓缓沉入水中，余下船只溃散奔逃。尊主，怎么可能？ 本座就怎么可能？尊主，三王爷后托已死，如今只能先撤回内陆，莫困死在这海岛上。走，哪里走？严大生九战之下，满身疮痍，但要男主体内一股热气突起，周身宛如烈火焚身，痛苦不堪，只得平息运气，平息运气，勉力压制。眼睁睁的看着老者抓起风母，升起一个飘忽，转瞬之间，以药至一招快窜上。 哇，好。嗯，妹子，你先别乱动。好在这伤口花了浅，没伤内脏。来人，拿上药。帮主，你身上也都是伤，还先包扎一下吧。喵喵。还是给那妖老妖怪给跑了，前思尽知。若是我当时有 team 的话，帮主莫提。 我等一然预预料，那妖灵背后竟有如此庞大的势力。重要的是，大伙都平安无事。帮主，哎呀，这身身上，让阿庞看看。哎，为什么阿庞刚才没有出现？哦，哦，他在海上打人，对不对？牛头，你可来了！海上的事可办完了，不用担心，金狗的鱼党都逃了，咱这只成了解操船，损失也很小。嘿嘿嘿嘿。 我头鼠窜，落荒而逃。案底处理得如何？都按妹子的吩咐，卧底都给揪出来，现在关押在几个牢房底，正在审问。严刑拷打啊，屈打成招。那妖尼，暗查贼人在帮你。大哥，这些日子以来，那妖尼，且能假扮我风都帮众，暗中销路我帮，更挑拨我帮和天鹅教冲突，却坐收渔翁之利，他和那老者。 究竟是何来历？是天印城的人，我们是妹子舍身犯险探是这消息，只怕我们还给蒙在鼓里。天一城，哼，这帮天意城的贼子还扮成天龙教的人来寻咱们晦气。大哥，按我说，咱们便顺着他们的意，要打便打，灭了天龙教后，再他灭，咱们再灭他天意城。那来历不明的老者武功奇高，方才我和大哥联手，他却依然毫发无伤，有恃无恐，要与他相抗，谈何容易？ 房产，我与那妖老老妖怪交手，他是何人？终于有了个底。房主，他是何人？百年前，小小美消失于盛唐之后，曾经有个剑术奇高的少年，跟青城派全派上下屠戮殆尽。这事你们可曾经说过？啊，莫非便是他？嗯，这魔头弄翻令狐大侠，出手将他制服，关押进如今的铸剑山庄。江湖上不知还有多少人要死在他的剑下。 据说这魔头和令狐大侠都曾是小虾米的好友，与他并肩作战过，可不想最后却走到了这一步。铸剑山庄大哥，听我二十多年前，铸剑山庄曾派人至福建安光安葬棺木，这棺木躺的多半便是这魔头，而如今他却又如何活了过活了过来？大姐，咱们都见过活跳跳的僵尸的，死而复生的老妖怪也不稀奇了。嗯。 阿庞也记得这汉人的故事，这个令狐大侠不是将他的手脚筋都挑断了，可笑那魔头好手好脚，比阿庞还灵活。僵尸死而复生，还有复原的手脚青，这魔头如今能祸害世间，莫非会是那杀手师的手笔？哼，百年前令狐大侠能以一人之力击败这老妖怪，没道理。百年后，咱们不能以众人之力干同样的事。马脸说的不错。 不管百年前有多么强横，老子也不信他敌得过百门火炮和千军万马。空中传来一阵鸦鸣，朝人众人朝天望去，只见一只乌鸦盘旋于空中。孟婆伸出了手臂，乌鸦迅速飞了下来，停在上头。妹子，怎么回事？咱们探子回报，天友就有动作了，他们对外放话要一统武林，还说首要目标便是咱们丰都。嗯，竟然将咱们列为头号目标。 是佛母的功劳吧？另外，探子还在各大门派附近发现不少天龙教的伏兵，似乎是想透过并兼并各派，壮大自己的实力。呸！咱们怕不成？大哥，咱们便打上天都峰去，杀他们片甲不留。不可罗刹、黑龙罗王、锦衣卫、东厂，还有这天一城，咱们四处试力，贸然进击只会露出破绽，让个一方有机可乘。这或许是个机会。机会？ 天龙教即开始进进吞各派，并给了咱们机会，咱们便以营救各派的名义壮大丰都势力，来一举击溃天龙教和天一城，最终推翻那腐败的朝廷，还百姓太平安乐的天下。大哥说的不错，如此一来确实可以获得各大派的认可，在对抗天龙教和天一城时也不会落了下风。咦咦咦！以德报怨，哎哎哎！化敌化敌为友。咱们的敌是不公不义，是欺压百姓的朝廷和外患。 那些武林正派虽然多半是些懂得明哲保身的窝囊废，咱们却也没必要和他们起了冲突。多一个敌人，不如多一个盟友。同意大哥的看法。嘿，也好，别让那那个武林正派瞧瞧我风度的本事。同意，在面对朝廷和天意之前之前，先将这局这局乱棋好好理一理为善。帮主乃我铁查部的恩人，帮主说一，阿环便不会说二，请帮主下令。 帮主名字，帮主慧言，咱们鞍前马后，咱们仗履相从，喵喵喵。现实，明探子定期回报天龙教兵马分布，咱们人手时间有限，请的谨慎决定救援的对象。是。哦，门派救门派救援战六回合后，你将与天龙教进行决战。 在此期间，会陆续出现门派救援关卡，你可以选择欲救门派，而门派的规模会影响到关卡的存在时间。如没有在时间内救援成功，关卡消失，代表该门派被天龙教所占领。换言之，你只能选择我关卡进行救援。成功营救后，可获得相关奖励，并影响之后的战斗剧情。请谨慎规划每回合要营救的门派，击败天龙教和天一城。 先关卡，皮雳糖，皮雳糖先是不是？然后只能救五个，好，太棒了，太棒了！好，那我们这期到这边结束喽。那我们喜欢频道，欢迎到频道影片的左下方的图片按个订阅，欢迎到左下方把叮铃铛给打开，也欢迎到粉丝页按个赞，你最踪最新消息。谢谢大家会喜欢这一次的幽冥路隐藏结局分支，终于快要来到大结局喽！好，谢谢大家这次收看，拜拜。